Cilj razvoja je bil narediti napravo, ki je zelo enostavno za ogradno. Je modularna, omogoča zelo enostavno zagon, ima ogrojene sisteme, ki ponavadi delajo preglavice, kot je recimo odzračevanje, polnjene sistema eh, in vse te zadeve bodo omogočile, da se lahko ogrevalni sistemi nadzorujejo tudi nadaljavo in upravljajo z njimi. Zapravo, eh, da se prihrani čas in da lahko kupcem zagotovimo maksimalno obdobje brez stroškov, za zakupca i dla nas.